gruppi coinvolti nel percorso di scrittura collettiva sono, sono gruppi in qualche modo organizzati eh, che mm, vivono in diverse città eh, del territorio italiano e che si ritrovano a, a essere direttamente coinvolti o impattati dalla costruzione di grandi progetti infrastrutturali eh, che hanno un, un forte impatto non solo sul loro territorio ma anche fuori dal territorio italiano e della comunità europea e che sono in qualche modo finanziati o sostenuti dalla Commissione europea e dalle istituzioni finanziarie pubbliche europee, quindi la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. È stato un percorso che ha portato a ragionare su questioni centrali che riguardano appunto da un lato eh, il rispetto dei diritti umani, dall'altro la dimensione proprio del, del chi decide e quindi eh, del come ritrovare uno spazio di partecipazione che permetta però alle persone, ai territori di essere protagonisti eh, delle decisioni che riguardano il modello di sviluppo. E, ehm, e questa questione è stata molto sentita, diciamo. Il tema dell'energia non è un tema che viaggia lì per i fatti suoi senza, senza, avere relazioni con tutti gli altri temi. Pensiamo semplicemente a che cosa eh, è significato il fotovoltaico eh, selvaggio per i terreni agricoli. Cioè, noi siamo convinti che, e, eh, e torna il tema del modello di sviluppo che vogliamo immaginare per un territorio, non solo energetico. Cioè, è evidente che fra eh, qualche anno ci dovremo chiedere se destineremo i nostri terreni a uno scopo alimentare, o a uno uno scopo energetico. Quel tipo di fotovoltaico su terreni agricoli già ha posto la questione, ma il, bio, il biogas e i biocarburanti pongono un tema analogo. Io francamente non ho una risposta netta e manichea su questo tema, cioè preferirei che eh, i terreni agricoli fossero destinati indubbiamente a produrre del cibo però mh, mm, penso anche che eh, per esempio l'alimentazione basata sull'utilizzo di carne faccia un uso molto inefficiente per recuperare un concetto che in energia conta molto, molto inefficiente del potenziale eh, nutritivo di un terreno. Le popolazioni future, e questo sta già succedendo, dovranno eh, decidere se produrre energia o produrre carne su un campo. Io credo che eh, stiamo, ci stiamo confrontando con i limiti di sostenibilità di questo pianeta, non possiamo pensare di di andare avanti consumando come dei disperati energia elettrica o termica senza porci la questione di che tipo di conseguenze questo abbia, non possiamo eh, non confrontarci col tema dell'alimentazione, non possiamo non confrontarci col tema della tutela del territorio. Met bisogna mettere a tavolino tutte, que tutte, queste esigenze, e capire che non possiamo concederci i lussi su tutti i tipi di, di, di terreno, ammesso che ci sia spazio per qualche lusso, sul resto dovremo tenere duro per delle, per delle politiche di maggior eh, attenzione, non lo voglio chiamare rigore, perché poi cioè, voglio dire, eh, abbiamo tutti una testa per immaginare scenari dove si possa vivere bene. Eh, quindi il tema della cultura è centrale, non, è un altro tassello che non è marginale, ma eh, costruisce le coscienze dei cittadini che sono in grado di decidere. A quel punto lì non hai più bisogno di delegare alla mano al, mm, eh, del burattinaio che decide per te senza coinvolgerti e spesso manovrato da altri tipi di interessi interesse. Un aspetto interessante no? della, della, discussione in corso, appunto nata anche da, da questa forte opposizione a, a un'opera considerata strategica, di priorità, e che comunque ha, ha un po' aperto lo spazio per parlare della questione del gas, no? per cui questo gasdotto viene proposto dalle istituzioni come alternativa. E secondo te o comunque secondo voi che vi trovate a vivere qui, e, cioè, che, che, cosa significa? La, cioè, questa è un'alternativa, voi pensate di, in questo momento eh, che state cercando di bloccare un'alternativa eh, energetica per, per l'Europa? no, ovviamente non sentiamo di, di bloccare un'alternativa energetica. Noi in maniera davvero molto umile eh, pensiamo che non, non, si possa sapere mh, mm, cosa succederà no, in, in, Europa, quale sarà il fabbisogno energetico le, o, la questione, le, gli equilibri geopolitici in, a 50 anni. Quello che sappiamo sicuramente è che ipotecherà in negativo il nostro futuro, questo, almeno di questo territorio poi capiamo, voglio dire, che l'interesse eh, pubblico, il plurale debba eh, sempre venire prima eh, dell'individuale, ma non sapendo se effettivamente ci sia anche questa, questa prospettiva, ci sentiamo comunque di dover tutelare almeno diciamo, il diritto legittimo al futuro di, di un'area che, eh, su cui viviamo e che sentiamo nostra. Abbiamo un po' di sfiducia quando si parla di alternativa, perché sul nostro territorio abbiamo visto prima, diciamo, negli anni di industrializzazione, la centrale di Cerano. Quindi abbiamo la centrale a carbone più grande d'Europa. A pochi chilometri. A pochi chilometri da qui, voglio dire, a Brindisi. Man mano appunto che i modelli culturali cambiavano, eh, si è proposta l'alternativa a eh, delle fonti rinnovabili si è concesso un sacco anche di suolo e di territorio per i mega impianti di eolico e, e fotovoltaico. Ora ci chiedono che bisogna trovare ancora un'alternativa con il, con il gasdotto eh, della TAP. Diciamo, mm, dopodiché tutte queste cose stanno insieme, non si capisce in, in, in, quale modo e soprattutto non sono legate ai cittadini che le vivono. Cioè, comunque... Eh, Cerano, quindi dell'Enel, i, impianti, i, grandi impianti fotovoltaici ed eolici eh, legati a, a, fondi sovrani cinesi più che a, più, piuttosto che a, comunque ad altre multinazionali. Quindi diciamo che la strada a livello di strutture energetiche dovrebbe essere quella di legare la produzione energetica in maniera diretta ai, ai cittadini, quindi ci deve essere sì si deve parlare di come produrre l'energia, ma anche di chi sarà poi questa energia, quindi chi è che va a gestire l'energia. Quindi in un modello eh, di produzione energetica diciamo diffusa, legato ai, ai territori, potrebbe essere eh, diciamo una, una soluzione comunque una visione realmente alternativa, dove una parte di suolo, una parte di risorse si investono per produrre energia ma questa energia ritorna ai cittadini che abitano eh, i luoghi